есімді аты міне қарахан ағамыздың боқтауындағы тұлфар оған мінеге бағылан жәрменов шабандоз тастады ағайын жоғарғы мереке кешегі көзден кетсе де көңілден кетпеген ұталып айдархан ақсақалдың көкжан есімді атыменен ақ алтын зауытының директ президенті болған кешегі көзден кетсе де көңілден кетпеген ұталып айдархан ақсақалдың атыменен аттың аты көкжал атты баптап шаптырып жүрген қарахан ағамыз ағайын үстіндегі палуан бағлан жәрменов шабандоз ағайын қырық мың теңге бар боласыздар қырық мың теңгені келіп аласыздар ағайын мінекей қайна шап Thank